ကျွန်တော် state shoe မှာပုံရိုက်တဲ့အခါမှာ fiber length မှန်ကန်အောင်ချိန်ညှိဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးပေါ့နော် state shoe ကမီတွေကခဏနေပြလိုက်ခဏနေဝါလိုက်ခဏနေစိမ့်လိုက်နဲ့เนาะအဲ့လိုမျိုးအယောင်တွေကတလှည့်စီအမျိုးမျိုးလင်းနေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကင်မရာမှာ fiber length မှန်အောင်ချိန်ပြီးတော့ဘယ်လိုမှရိုက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမျိုးကျွန်တော်တို့ fiber length လွဲချော့ခဲ့တဲ့ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ကင်မရာ raw မှာဘယ်လိုဆယ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အခုပြပေးမယ်ကျွန်တော် fiber length 2ကိုတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ပြမယ်เนาะဟုတ်ပြီဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ ကျွန်တော်ဒီ5 balance အမှန်လိုချင်တာဒီဒီလူရဲ့အသားအရောင်ကိုကျွန်တော်5 balance အမှန်လိုချင်တာလူရဲ့အသားအရောင်ဒီ margin တန်းနေတာပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်လူရဲ့အသားအရောင်ကို5 balance အမှန်လိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အရောင်ရဲ့5 point ကိုကျွန်တော်ရှာရမယ်အဲဒါကြောင့်ဒီထဲမှာ5 point ဆိုရင်ဒီမှာအလင်းရောင်လေးရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီ5 point ကိုကျွန်တော်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် ဒီအတုံးအရင်တွေကိုကျွန်တော်မရွေးဘူးဒီတုံးအနုလေးတွေကိုရွေးမှာပေါ့နော်အဖြူရောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်မရွေးဘူးဒီတုံးအနုလေးတွေပေါ့ဒီတုံးအနုလေးပေါ်မှာကျွန်တော်5 balance 2ကိုကျွန်တော်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ click လိုက်မှာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဒီလူရဲ့အသားရည်ရဲ့5 balance အမှန်ကိုရမယ်ကျန်တဲ့နေရာတွေတော့မှားရင်မှားမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ မှားတက်တာကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်เนาะကျွန်တော် order နှိပ်ပြီးတော့ reset ပြန်လုပ်မယ် keyboard ကနေ order နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ reset ကိုကျွန်တော်ပြန်နှိပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီမှာ5 point ကိုကျွန်တော်ထောက်တဲ့အခါမှာဒီလူကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အယောင်ရဲ့5 point ကိုတစ်ထောင်မှရမှာเนาะအကယ်လို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဒီ LCD တွေက5 point ကိုတစ်ထောင်မိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုကြီးဖြစ်သွားမှာเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ LCD ကအယောင်ကြီးပြနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူဒီ အဝါရောင်ထည့်ပေးဖို့လိုတယ်လို့ AI ကတိလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ပုံကအဝါရောင်ဘက်ကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်โอเคဒါကြောင့်မို့ကိုကိုလိုချင်တဲ့အကြောင်းရဲ့5 point မှာပဲထောက်မှထောက်မှရမယ် sorry โอเคဒါဆိုကျွန်တော်5 balance အမှန်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဒါဒီ auto ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုအပြေအဝယုံကြည်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ ။ तू ကကိုယ့်ကိုအနီးစပ်ဆုံးမှန်အောင် तू ချိန်ပေးမှာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ချိန်ကြီးတင်တာပေါ့နော်။ Okay ကျွန်တော်နောက်တစ်ပုံနဲ့ဆန်းပြမယ်။ okay ခုနပုံက margin တန်းနေတာဟုတ်ပြီဒီပုံကအပြရောင်ကြီးတန်းနေတာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ skin ကိုအရောင်အမှန်လိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် skin ထဲက5 point ကိုရှာရမယ် အဲဒီ five parallel 2ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ zoom ဆွဲတာတင်တယ်နော်ကျွန်တော် zoom ဆွဲပြီးတော့မှအဲအဲ့ဒီတဲက5 point ကိုနှိပ်ပါနော်ဒီမျိုးရင်းတဲ့ point တွေတော့တမနှိပ်နဲ့ပေါ့ဒီမျိုးခဏနုလေးတွေကိုနှိပ်ပြီ okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာ before ဒီမှာ after ပါနော်ကျွန်တော်တစ်ချက်တည်းနဲ့ကိုကိစ္စပြတ်တာနော် ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်5 point ကိုထောက်မှာလို့မရဘူးကျွန်တော်ဒီမီလုံးထဲက5 point ကိုကျွန်တော်1000မိလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှန်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะဘာလို့မီလုံးကအဝါရောင်ဖြစ်နေတယ်ဒါမီလုံးထဲက5 point ကိုကျွန်တော်ထောက်လိုက်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပုံနီးပို့ပြီးတော့ပြသွားတာပေါ့နော်ဘာလို့မီလုံးကဝါနေတဲ့အတွက်သူဒီအပြပြောင်းရမလို့သူကတိပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီမှာအပြတွေအများကြီးထိုးပေးလိုက်တာပေါ့နော်โอเคအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ skin တွေက point ကိုပဲ ဘာလို့အသားရည်ရဲ့အယောင်ကျွန်တော်တို့ကအမှန်လို့ခြင်းလို့နော်အဲဒါကြောင့်မို့အသားရည်တွေကအယောင်ပဲကျွန်တော်တို့ကလစ်ထောက်မယ်โอเคဒီပုံလဲโอเคတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်တစ်ပုံဆန်းကြည့်မယ်โอเคဒီပုံလေးဆန်းကြည့်မယ်ဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကို fiber land ကျွန်တော်လွဲချော့ခဲ့တာပေါ့နော်အာကျွန်တော်လွဲချော့တာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လွဲချော့တာတော့မဟုတ်ဘူးမီးထိုးလိုက်တာအနီအောင်ဖြစ်နေချိန်မှာကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့မိတာပေါ့နော်โอเค အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ5 point ကျွန်တော်ပုံဒီ marginal တန်နေတော့မယ်ကျွန်တော်5 balance တကြည့်နေသူဒီ camera raw မှာ raw ရဲ့ data မှာပါခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကုန်သွားပြီเนาะ over ဖြစ်သွားပြီဒီပုံကဘလို့မှဆယ်လို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်သွားပြီเนาะဟုတ်ပြီဒီလိုမျိုးဘလို့မှပြန်ပြီးတော့ဆယ်လို့မရတဲ့အနေအထားပေါ့เนาะဒါဆို raw မှာဘလို့မှပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆယ်လို့မရတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ photoshop မှာတွားပြီးတော့ဆယ်လို့ရတယ်เนาะ အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် raw မှာဒါကုန်သွားပြီသူထပ်သွားစရာနေရာလည်းမရှိတော့ဘူး okay အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအနေထားကိုကျွန်တော်အတီးပြုတ်လိုက်ပါတော့ခုနအနေထားကိုတော့ကျွန်တော်အတီးမပြုတ်ဘူးအခုကျွန်တော် five balance 2ကျွန်တော်နှဲကျွန်တော်ချိန်ကြီးလိုက်တဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်အတီးပြုတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် open object ပေါ့ဒီလိုမျိုး five balance တအားကြီးလွှဲချော့နေတဲ့ပုံဆိုလို့ရှိရင် camera raw မှာကျွန်တော်တို့ ဆယ်လို့ရသလောက် fiber LAN ကိုကျွန်တော်အကုန်ဆယ်ခဲ့တင်တာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် fiber LAN မှာကျွန်တော်အတန်းနိုင်ဆုံးအကုန်ဆယ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ထပ်ရွှေ့လို့လည်းမရတော့ဘူးခုန handle မှာ fiber LAN controller မှာကျွန်တော်ဘလူးမှလည်းထပ်ပြီးတော့ရွှေ့လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်အာဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီလေ Photoshop လည်းရလာပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ layer ကို control G နဲ့ကျွန်တော် layer ပွားလိုက်မယ်ဒီ layer smart object ကြီးဖြစ်နေတာနော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ smart object ကိုကျွန်တော်ပယ်ဖြတ်မယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ layer မှာ right click နှိပ်မယ်ပြီးရင် raster right layer ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် ဒါဆိုဒါဒီ smart object မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော် fader camera raw fader တွေကိုကျွန်တော်သွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ skin ရဲ့ fight balance ကိုမှကျွန်တော်ပြန်ချိန်မှာဒါကျွန်တော်ချိန်ရင်လည်းအယောင်ရဲ့5 point ကျွန်တော်ရှာမယ် okay ဒီဒီဆိုတော့တအားနှုတ်ပါမှာเนาะဒါဒီနည်းနည်းတော်လာပါ okay ဒီ point ဆိုတော့ကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် ဒါဒီအယောင်ရောအလင်းမှောင်ရောပြောင်းလဲသွားပြီเนาะကျွန်တော် before and after ကြည့်ကြည့်မယ် okay ဒါမဲ့ skin ရဲ့အယောင်တော့မှန်လာပြီเนาะ skin ကျွန်တော်အဓိကသွားနေတာဒီ skin ရဲ့အယောင်သွားနေတာเนาะ skin ရဲ့အယောင်ကြီးမှန်လာပြီဒါမဲ့ channel နေရာကြီးမမှန်ကန်နေဘူးတအားကြီးပုံကလင်းလာပြီ okay အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော် okay ကိုနှိုက်လိုက်ရပြီဒီနေသားကိုကျွန်တော်ကြိုက်ပြီ okay သွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီမှာအယောင်ပဲပြောင်းလဲခြင်းတာအလင်းအမှောင်ပြောင်းလဲခြင်းတာမဟုတ်ဘူး အခုဒီပုံကြီးအယောင်ရောအလင်းအမှောင်ရောနှစ်ခုလုံးပြောင်းလဲနေတာเนาะကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံပြင်တော့မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အယောင်နဲ့ဒီ Photoshop မှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံပြင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလင်းအမှောင်နဲ့အယောင်နှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့ကြည့်တင်တယ်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကအယောင်ပြောင်းလဲမှုပဲလိုချင်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ color လို့ယူလိုက်မယ် blend မှုမှာကျွန်တော် color လို့ယူလိုက်မယ်ဒါဆို color ဒီ color လေးပဲပြောင်းလဲမှုဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီဒီပုံဒီတအားကြီးမှောင်သွားတာ color ပြောင်းလိုက်တာเนาะ ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီခုနလေယာကိုပဲကျွန်တော် control G ဆိုတော့ကျွန်တော်ပွားလိုက်မယ်ဒါကိုတော့ကျွန်တော်အလင်းအမှောင်လို့ယူလိုက်မယ်ဒီဒီအလွှာလေးအလင်းအမှောင်ကျွန်တော် rename ပေးလိုက်မယ် lumen 3ဒီကောင်ကကာလာပါနော်ဒါဒီဒီအလွှာဒီကာလာပြောင်းလဲမှုပဲရှိတယ်ဒီအလွှာဒီအလင်းအမှောင်ပြောင်းလဲမှုပဲရှိမှာနော်โอเค အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအလင်းမောင်ပြောင်းလဲမှုမှာကျွန်တော်တို့အလင်းအမောင်ကိုနည်းလေးပြန်လျှော့မှာကျွန်တော်ကြည့်လို့အဆင်ပြေတဲ့နေသားလေးပေါ့နော် okay 32လာနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အသားကြီးအယောင်မှန်သွားပြီဒီနောက်ခံ backdrop ကအယောင်မမှန်သေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရခဲ့တော့ကနောက်ခံ backdrop ဒီလိမ်မော်ရောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီပုံဒီအစိမ်းတွေကိုကျွန်တော်လိမ်မော်ရောင်လေးပြန်ပြီးတော့ပြောင်းမယ်နော် ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ adjustment layer ထဲမှာကျွန်တော် hue and saturation ကိုယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အစိမ်းရောင်ပြောင်းခြင်းနိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် green ကိုယူရမယ်နော် green ကိုယူရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ခြမ်းကိုသွားလိုက်မယ်ဟိုပါပေါ့နော်ဒီဘက်ခြမ်းဆို saturation နည်းနည်းလေးလျှော့မယ် okay ဒီမှာဒီအစိမ်းရောင်ဒီတခြားနေရာမှာတခြား area တွေအကုန်မပါဘူးပေါ့နော်ဒါဒီ area အကုန်မပါဘူးဒီနားလေးမှာနေကြံ့နေတယ်ပေါ့နော် အဲ့ဒါကကျွန်တော်ဒီအောက်ကဘာတန်းမှာပြန်ပြီးတော့ချိန်ညှိရမှာကျွန်တော်ဒီအစိမ်းရောင်ကိုပူပြီးတော့လိုချင်တဲ့အစိမ်းရောင်ရဲ့ area တွေပူပြီးတော့လိုချင်တယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ချန်ဆွဲမယ်ပြီးရင်ဆိုင်ရန်ကိုပါကျွန်တော်ယူသွားခြင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒါတွေဒီဘက်တွန်းမယ်ကျွန်တော်ဆိုင်ရန်ဘက်တွန်းလိုက်မယ်ဒီမှာချိန်တဲ့အခါမှာဒီမျိုးတအားကြီးဒီလိုမျိုးဒီနေရာမျိုးတွေမှာဒီမျိုးတအားကြီး ပြောင်းလဲသွားတဲ့အနေအထားတော့မချိန်နဲ့ပေါ့နော်โอเคဒါလားဆိုချိန်နေပါပြီโอเคပြီးရင်ကျွန်တော်အာဆိုင်ယန်ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်မယ်ဆိုင်ယန်မှာနည်းနည်းလေးပြန်ချိန်ကြည့်တာဟုတ်မဟုတ်โอเคဘူးเนาะပြီးရင်ကျွန်တော် selected color နဲ့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ချိန်ခြင်းနဲ့ ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြောင်းလဲခြင်းတာဒီအစိမ်းရောင်အစိမ်းရောင်မှာကျွန်တော်ဆိုင်ရန်တွေကိုရှော့လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုအနီရောင်လေးတွေဝင်လာမှာပေါ့နော်နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်အဝါမှာအဝါလေးတွေနဲ့တိုးတယ် marginal လေးနည်းနည်းလေးထည့်လိုက်မယ်နော်ဘာလို့အစိမ်းရောင်တွေကိုကျွန်တော်တက်ကျင်လို့နော် marginal short line အစိမ်းဖြစ်သွားမှာ okay โอเคပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဝါ ဟိုပါမှာကျွန်တော်အနီဘက်နည်းနည်းလေးလိမ္မော်ရောင်ဘက်နည်းနည်းလေးတွားမယ်ပြီးရင် margin လေးနည်းနည်းထိုးမယ်ဟိုပါလေးနည်းနည်းလေးအဲဟိုပါလေးနည်းလိုက်လာလိုက်မယ်နော်နောက်ပြီးအလင်းမှောင်မှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြီးပြီးတော့ contrast ပြီးရင်ဆိုင်ရံပေါ့ဆိုင်ရံကလူကိုထိနေမှာနော်ဒါပြီးကျွန်တော်ဆိုင်ရံမြည်တော့ဘူး okay ပြီးရင်ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး color လွတ်အပ်တစ်ခုထည့်မယ်ကျွန်တော် color လွတ်အပ်တဲ့ကဒီ candle light ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်နော် candle light okay ဒါဆိုပုံနီအအုပ်ဆဆိုင်လေးဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် opacity ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ချိန်ညှိမယ် okay ပြီးပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေး okay နေပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာအစိမ်းရောက်နေမှာတအားကြီး over ဖြစ်နေเนาะအဲ့ဒါကိုကြတော့ကျွန်တော် channel mixer နဲ့လုံးမှာပဲရတော့မှာเนาะ channel mixer ဆိုတာကကျွန်တော်တို့တပုံတပုံကို RGB ဆိုတဲ့ channel 3ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာအဲ့ဒီ channel 3ခုမှာအစိမ်းရောင်ရဲ့ပါဝင်မှုတွေကိုကျွန်တော်တွားပြီးတော့ချိန်ညှိမှာပဲဒါကပျောက်တော့မှာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် channel mixer ကိုကျွန်တော်ခေါ်မယ်ကျွန်တော်ဒီစိမ်းရောင် channel ကိုကျွန်တော်ကစားခြင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ green ကိုယူမယ်ပြီးရင် ကျွန်တော်ဒီမှာ green ကိုရွေးတယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်အစိမ်းရောင်တွေကျွန်တော် short ချလိုက်မှာအစိမ်းရောင်တွေကျွန်တော် short ချလိုက်ပြီဒါဆိုရင်အစိမ်းရောင်ညော့နေသွားတဲ့ပုံမှာအနီရောင်နဲ့အပြရောင်ပေါင်းစည်းခြင်းပဲကျန်တော့တယ်နော်အစိမ်းရောင်ညော့နေတာအတွက်အနီရောင်နဲ့အပြရောင်ပေါင်းစည်းခြင်းဒီ margin တာအခုကျွန်တော်တို့ margin တာမြင်နေရတာအစိမ်းရောင်မရှိတော့လို့ margin တာကျွန်တော်မြင်နေရတာနော် channel မှာကျွန်တော်တို့ဒီအစိမ်းရောင်နှောက်ထုတ်လိုက်ပြီအဲပြီးတော့မှကျွန်တော်အပြရောင်ထဲမှာပါနေတဲ့ အစိမ်းရောင် channel လေးတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ဖွင့်မယ်အပြာရောင်ထဲမှာပါဝင်နေတဲ့အစိမ်းရောင်တွေကျွန်တော်ပြန် recovery ပြန်လုပ်တာပါနော် okay ဒါဒီလောက်နေထားရမယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ green channel ဖြစ်တဲ့အတွက်အနီရောင်ထဲမှာရောနှောနေတဲ့အစိမ်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော် recovery လေးပြန်လုပ်မယ်โอเคဒီအနေထားလေးရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုအစိမ်းရောင်တွေဒီလုံးဝပျောက်သွားပြီ okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် opacity ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ညှော်နေလိုက်မယ်80လောက်ထားလိုက်မယ်နော် okay ကျွန်တော်အပြရောက်မှကျွန်တော်မလိုချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် blue channel ကိုကျွန်တော်သွားမယ် blue channel မှာအပြရန်ပါဝင်မှုတွေကျွန်တော်နှောက်ထုတ်လိုက်မယ်အပြရန်ပါဝင်မှုတွေနှောက်ထုတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်အပြရောင်ရဲ့အစိမ်းရောင်ထဲမှာပါဝင်နေတဲ့အပြရောင်ရဲ့ပါဝင်မှုတွေကိုနည်းနည်းလေးထည့်ခြင်းနဲ့ okay อืมဒီနာတာနော်ကျွန်တော် blue channel ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ adjust လုပ်နေဆိုတော့ဒီမှာအနီရောင်ထဲမှာယောနှုံးနေတဲ့အပြာရောင်ကျွန်တော်တို့ချိန်ကြီးနေတာအာဒီတာကအပြာရောင်ထဲမှာအပြာရောင်ထဲမှာယောအစိမ်းရောင်ထဲမှာယောနှုံးနေတဲ့အပြာရောင်ရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပြန်စေတာဒါနော် channel မှာရှင်းပြတာနည်းနည်းလေးခက်တယ်နော် okay ပြီးရင်ကျွန်တော် opacity နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ကစားလို့ရတယ်နော် okay ဒီနေ့ထားလာပါပြီးတော့မှကျွန်တော် color balance နဲ့နည်းနည်းလေးပြန်ညှိလိုက်မယ် color balance ခေါ်လိုက်မယ် mid 3ဟုတ်ပြီ mid 3မှာကျွန်တော်အနီရောင်လေးနည်းနည်းလေးထည့်လိုက်မယ်အဝါရောင်လေးနည်းနည်းလေးအဲအဝါရောင်လေးနည်းနည်းထည့်လိုက်မယ် okay ကျွန်တော်ပုံဒီ monumental ဆက်ဆံလေးကျွန်တော်ချိန်လိုက်တာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် shadow မှာ အနီလေးနည်းနည်းအာ sorry အနီရှော့မှရအောင်နော်အနီတွေများနေပြီရှေ့တို့မှာအဝါလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့တယ်မအနီရောင်လေးနည်းနည်းလေးโอเคကျွန်တော် Instagram မှာကျွန်တော်တကြည်တော့ကျွန်တော်ပုံမှာ mid 3တွေထိလောက်ပဲကျွန်တော်မှာ data တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ highlight data လေးလိုအပ်နေတာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပုံလေးတိုက်ကြည့်လို့အဆင်မပြေသေးဘူးအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော် level ခေါ်လိုက်မယ် level မှာကျွန်တော် file လေးနည်းနည်းတင်မယ်ပြီးရင်ဒီ mid 3ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတင်လိုက်မယ် highlight လေးနည်းနည်းတင်မယ် okay ပြီးရင် opacity ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့ပြန်ပြီးတော့ကစားလိုက်ပါနော် okay ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် original gpad ကိုကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဒါက original gpad ပါနော်ကျွန်တော်တို့ gpad မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအနေထားရအောင်ကျွန်တော်တို့ဘလူးမှပြန်ပြီးတော့ပြန်စေလို့မရဘူးကျွန်တော် raw ကိုကျွန်တော်တို့သုံးမှပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စေလို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ gpad နဲ့ raw နဲ့ဘာကွာလဲဆိုတော့ဒီမှာတအားစကားပြောတယ် gpad နဲ့ raw နဲ့ကတော့ဒီမှာအများကြီးစကားပြောတာပေါ့နော် ကျွန်တော်တို့ fight balance တွေဒီလိုမျိုးအများကြီးလွဲချော်ခဲ့တဲ့ပုံဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ raw raw မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စေမှပဲရမယ်ကျွန်တော် jpeg မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေထားရအောင်ဘယ်လိုမှချိန်ကြီးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะ okay ကျွန်တော်ဒီဒါထည့်လိုက်တာ jpeg เนาะဒီ jpeg ကိုကျွန်တော် camera raw ထဲမှာကျွန်တော်စေပြရမှာ okay ကျွန်တော်ဒီ5 byte ကိုကျွန်တော်5 balance 2လေးနဲ့ကျွန်တော်ထားလိုက်ပါဘောเนาะ okay ကျွန်တော်နှိုက်လိုက်မယ် okay ဒါဒီ JPEG မှာကျွန်တော်5 balance 2ကိုကျွန်တော်ထားခဲ့တာ contract တွေအကုန်လုံးညော့နေကုန်ပြီအလင်းမှောင်တွေမှာတအားကြီးထိခိုက်ကုန်ပြီနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒါလေးပိတ်လိုက်မယ်ဒါဒီကျွန်တော် raw မှာကျွန်တော်စက်ယူခဲ့တဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီနေထားကိုကျွန်တော်ရတယ်ဒါ JPEG မှာကျွန်တော်စက်ယူခဲ့တဲ့ဟာပေါ့နော် raw နဲ့ JPEG နဲ့ကွာဟမှုကိုတိတိမြင်တာအောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ bit တက်တန်မိုးလေးကွာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပုံကို Nikon D9200 နဲ့ရိုက်ထားတယ် Nikon D 9200 RAW image မှာပါဝင်တဲ့ bit depth က14 bit ထိကို support လုပ်ပေးတယ်။ JPEG မှာဆိုလို့ရှိရင်8 bit ထိပဲရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ RAW နဲ့ JPEG နဲ့ဒီ color တိတ်တဲ့စာအရန်ကွာဟနေပြီပေါ့နော်။ဒါဒီ RAW နဲ့ JPEG ကြား bit depth ကွာဟမှုပဲရှိသေးတယ်။ color space မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကင်မရာထဲမှာကျွန်တော်တို့ JPEG setting ကို sRGB မှာထားခဲ့မိမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ JPEG က sRGB color space နဲ့ပဲဖြစ်သွားမှာပေါ့နော် အဲ raw ကြတော့ကျွန်တော် camera setting ထဲမှာ sRGB ပဲဖြစ်နေပါစေ Adobe RGB color space နဲ့ပဲ record လုပ်ထားပေးမှာပေါ့နော် Adobe RGB က sRGB ထက် color space ပို့ပြီးတော့ကြီးတယ်ဒါကြောင့် bit tan နဲ့ color space နှစ်ခုကွာခြားမှုနဲ့တင် raw image တွေအတော်လေး fine နေပြီပေါ့နော်တခြားကျွန်တော်ရှင်းပြမတတ်တဲ့ dynamic rate တို့ဘာညာနေကြကွာစီအဲ့ဒါတွေပါထပ်တွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် raw နဲ့ jpeg တွေအကွာကြီးပါဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပုံပြင်တဲ့အခါ raw ကိုပဲအသုံးပြုပါလို့ကျွန်တော်အကြံပေးပါတယ် နောက်တစ်ခုသတိထားရမှာကကျွန်တော်တို့ raw image ရဲ့ data အချက်လက်တွေကိုအပြည့်အဝကင်တွယ်ခွင့်ရှိတာက Lightroom Photoshop မှာဆိုလို့ရှိရင် camera raw ပေါ့နော် hobby တခြား capture one ဘာညာတခြား software တွေလည်းရှိမှာပေါ့နော်အခုက Photoshop တင်ကန်းစာဆိုတော့ကျွန်တော် Photoshop နဲ့ပဲနှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ပြောမယ် raw image ရဲ့ data အချက်လက်တွေကိုအပြည့်အဝကင်တွယ်ခြင်းရင် Photoshop ရဲ့ camera raw fader ထဲမှာပဲအပြည့်အဝကင်တွယ်ခွင့်ရှိတယ် camera raw ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ open image လို့နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီ JPEG အဖြစ် compress လုပ်ပြီး Photoshop ကိုရောက်သွားမှာเนาะ ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ပုံပြင်တဲ့အခါမှာကင်မရာ raw မှာဆက်စချင်း edit လုပ်ကြတဲ့ကူကကိုလိုချင်တဲ့အလင်းအမှောင်နဲ့ color ကိုရသလောက်အကုန်အသေးစိတ်ပြင်သွားတင်ပါတယ်လိုအပ်ရင်ကင်မရာ raw တွေက brush တို့ radial fader တို့ပါသုံးပြီးတော့ပြင်ဆင်တင်ပါတယ် Photoshop တဲ့ရောင်မှာ adjustment layer တွေခေါ်ပြီးပြင်ဆင်နေခြင်းကကင်မရာ raw ကနေ compress လုပ်လိုက်တဲ့ JPEG ကိုပြင်ဆင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကင်မရာ raw မှာတေချာလေးကင်တွယ်ပါလို့ကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းပါတယ် โอเคမရှင်းတာတွေရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကို messenger မှာပြန်ပြီးတော့မိလာလို့ရပါတယ်နော်